Sí, yo soy Daniel Lima, integrante de colectivos como Frente 3 de Fevereiro, La Revolución No Será Televisionada, Televisada, y también yo soy artista y trabajo con arte y la intersección entre arte, política y educación. Tengo también una prensa y una editora que se llama Invisibles Producción y que eh, publica livros e películas sobre esta intersecção entre arte e política e sobre a investigação destes conflitos contemporâneos que vivemos hoje em dia e como tentar criar uma maneira de pesquisar, uma maneira de retratar estes eventos quando eh, nos colocamos em esta situação de trabalhar coletivamente em esta estrutura que não é uma estrutura corporativa, vertical, de autoridade, temos este eh, de pensar como criar com muitas pessoas de maneira horizontal, com as decisões tomadas horizontalmente. Para nós, isto está eh, criado e plegado com a ideia de educação. ¿sí? Entonces, además de, de metodología, el propio concepto, como hablaba, sobre metodología es, un concepto fijo. Y eh, nosotros que más eh, tenemos que crear son procesos no fijos, pero procesos móviles y eh, que se pueden cambiar a medida que caminamos. Así que no, no, no hablamos de metodología, que se puede reproducir a, a toda situación porque no, no existe esto. Tenemos que inventar un poco estos procesos. Pero hay sí eh, ciertos principios éticos, estéticos, que construyen esta eh, idea de una participación horizontal. Para nosotros, en Frente 3 de Febrero, eh, teníamos como um, uma base que é um pensador de pedagogia de Brasil, que é Paulo Freire que habla muito sobre processos de educação e uma educação não verticalizada, onde o maestro sabe tudo e os que os que estão em la classe não sabem nada. Que como podemos aceitar que todos nós temos conhecimento? Mesmo quando estamos trabalhando, por exemplo, com uma questão técnica, como câmera de vídeo, edição, eh, guion, eh, música, como música. Os músicos odeiam <laughs> os que não, não sabem tocar, não? Tem uma dificuldade de eh, interagir com isso, porque afinal é extremamente técnico. Então, é, é, o que nós temos que pôr é eh, esta, este campo que todos têm a colaborar. E para isso, tem que criar eh, mecanismos para que todos possam co contribuir e evitar o bloqueio técnico. Por ejemplo, el guión. Para personas que no trabajan con el guión, es muy difícil imaginar y hablar para las personas. Sí, eh, haga un guión, eh, tú también, y nosotros leemos todo y comparamos y vamos a eh, llegar a un proceso. Esto es imposible con personas que no son roteristas, que no trabajan con cine, con películas. Entonces, ¿qué creamos? Creamos como al principio eh, sequências muito sencillas eh, onde as pessoas podiam criar com recortes de papel, com, eh, como se fossem eh, fotos, fotografias, e poner em la mesa, em grupos pequenos, poner em la mesa o que imagina que se pode ser uma sequência de uma película. E aí é interessante porque todos nós outros estamos em contato audiovisual a todo momento e em parte todos nós outros sabemos o que é um, uma sequência fluida de um guion e, e, de um de uma película. Então criamos diversos grupos dentro de nosso eh, grupo de 21 pessoas e todos poniam como uma sequência, sacamos fotos da sequência, ponemos toda ao lado e começamos a discutir. Por que se empieza a película com esta imagem? E as pessoas defendiam. Eu creio que começar assim é mais didático, assim é mais provocador. E por que termina assim a película? Termina assim porque creio que isto. E por que não adentra esta imagem? E assim, o que tinha em comum entre vários grupos, aceptamos como, sim, sí, isto é uma sugerência que, que emerge do grupo e vamos aceitar e juntos fomos ponendo todo junto até criar um guião coletivo. em el mesmo processo, estamos fazendo um livro também. Este mesmo guião também era uma referência para criar capítulos para o livro. Então, era um processo ao mesmo tempo, fazendo película e livro. Eu, um eh, alimentaba al otro. Eh, además, pero sabemos que eh, certos processos muito técnicos que não se pode fazer fácilmente com um grupo, como por exemplo, ed edição em uma computadora. Para fazer uma edição en computadora tem muitas etapas de conhecimento que tem que ter como as ferramentas que existem en este software eh, também a noção de tempo de corte e tudo. Então, trabalhamos com outro conceito eh, eh, pedagógico que é o conceito de movimento pendular. que é isso? Se nós somos um grupo aqui, estamos em um círculo discutindo. imagina que tem um péndulo aqui. Este pêndulo, quando tu pegas uma tarefa, este pêndulo vai para ti. Pero jamais esse pêndulo pode quedar em ti sem volver ao centro. Assim que este movimento de permanecer, passar por centro de decisão coletiva, ele volver ao especialista técnico, ele ir ao centro novamente e volver. Este movimento com ritmo se cria uma, uma participação que é ao mesmo tempo especializada técnica e também é coletiva. Assim que eh, implica em criarmos um ritmo de se vão fazer edições e mostrar ao coletivo e discutir com o coletivo e novamente volver a criar las modificaciones, los cambios en la edición, el volver en la montaje con colectivo y así va. Esto que llamamos el movimiento pendular. Este movimiento pendular tiene que tener un ritmo. Si esto se pasa y se permanece mucho tiempo con especialista, se quebra la relación, que las personas no, no se recuerdan más, no tienen más ligación. Entonces es súper importante el ritmo del péndulo, como se hace, por ejemplo, en un reloj de péndulo. Temos um outro conceito que é a eh, rotação da coordenação. ¿sí? Para fazer um processo coletivo como tu tienes plata pública para fazer um, uma película, tem plata pública para ser um livro que tem um tempo, um ano para estar lista e tem que fazer diversas etapas e tem que, ao final, ter o produto. É um compromisso institucional, um compromisso é, eh, muito sério. Então é muito difícil trabalhar sem um coordenador que vai mirar a todo tempo e ter uma dedicação de tempo distinta de los outros para mirar que este processo está caminhando até o resultado esperado em el tempo esperado. Para isto, não podemos criar um líder imutável del, del grupo que hace esto, como é, como se tinha em banda de rock como um band leader que é um líder que não se cambia, um liderazgo que não se cambia. não temos que rotacionar esse liderazgo. assim que em esta etapa de guião, tu serás a coordenadora e tiene que entregar em dois meses este compromisso de fazer o movimento pendular e entregar o guião para que outro coordenador pegue esta parte que es una elección del grupo, se pegue a esta parte y camine hasta otro punto y así va. Entonces es una coordinación que jamás una persona puede quedar al todo tiempo en esta posición. Tiene que cambiar y hacer una rotación, encontrar das potências que cada um tem e sempre cada um tem tem uma potência maior para fazer eh, como contabilidade números, outros têm mais potência para fazer a parte musical e assim vai e eh, sempre estou passando por uma eleição grupal, um, um processo grupal de eleição Eh, se chama não não vamos obedecer, que é uma frase eh, desde a independência da colônia que eles falavam para os colonizadores não vamos obedecer. Eh, e hasta hoje falam isso quando estão em rebelião. Esta, esta película não foi criada coletivamente como de, de la Frente 3 de Fevereiro. Já não, já não mais era a Frente 3 de Fevereiro, era uma direção que eu comparti com Felipe Teixeira, outro artista. Uhum. Pero o princípio ético e o princípio de, do trabalho tinha que permanecer. Então, o que hicimos? Quando gravamos esta película, todo está falado em crioulo, que é uma mescla de línguas locais e eh, o francês. E esta língua, eh, nadie sabe em Brasil, solamente haitianos. Então, o que hicimos? Volvemos com o material e criamos um taller com haitianos para aí sim aplicar esta metodologia, eh, este processo de ensinar como editar e pôr esta edição em discussão com eles. Um processo muito mais eh, estreito de tempo do que a película de Zumbi Somos Nós, que é uma película de um ano, um ano e meio de trabalho. Este é um trabalho de um mês. Então, nós é, criamos um taller para ensinar como editar as ferramentas básicas. Eles falavam e discutiam o que é importante de cada uma delas de, entrevistas, delas imagens. E tínhamos discussões políticas, porque não concordavam com muitas coisas que estavam falando. E nós falavam, tentavam também criar um equilíbrio que não é somente que tu concordas, mas tem uma força de imagem, de depoimento que tem que também considerar para ter um equilíbrio. Então, junto com eles fizemos a edição, criamos também a parte musical, eh, invitamos uma banda de haitianos que começou a tocar juntos em Brasil, em São Paulo. E eh, esses trabalhadores, assim como trabalham todos os dias, ensaiam por la noite. E nós invitamos a criar juntos este, esta parte musical e y además com a edição e a tradução de todo material com eles, então se deu um processo coletivo, mesmo tendo uma direção, se deu um processo muito coletivo e uma forma de eh, um procedimento ético, como hablaba ayer, de não fazer do outro um objeto de pesquisa solamente, e sim incluí-lo em el processo como também um observador de sua própria realidade. E com isto criamos um evento que era um dia de lançamento de, de, de película además com o lançamento de uma cartografia, que é um material impresso, que tem a história de Haiti, todos os processos que levam a Haiti até hoje em esta situação. E criamos isto também juntos. E este dia tinha também culinária haitiana, a banda hacía o musical de, de, de, de película em vivo, tocando em vivo e a película passando e invitamos toda a comunidade haitiana que vive em São Paulo a estar juntos em este momento. Então, passou como um processo muito interessante e se criou um modelo que depois aplicamos também eh, este processo eh, a um documental em Senegal e agora estamos fazendo também com Venezuela.